El futuro se utiliza para hablar de algo que va a pasar en el futuro. Hay diferentes formas de hablar en futuro. Una de ellas es utilizando el verbo ir más a más el verbo en infinitivo. Para hablar en futuro de esa manera es importante conjugar correctamente el verbo ir en presente. El verbo ir es un verbo irregular. Eso significa que no tiene reglas. Así que solamente queda memorizarlo. Entonces, el verbo ir se conjuga como voy, vas, va, vamos, vais y van. Normalmente no se utilizan los pronombres, porque los pronombres están incluidos dentro del verbo. Un ejemplo de futuro con el verbo ir sería voy a comer helado, por ejemplo. Como ven, el futuro con el verbo ir se utiliza como el verbo will en inglés o como el ska en sueco, con la diferencia de que en español tiene tres partes. Ir, a y el verbo en infinitivo.